Asami' itu yakul kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah. Man tisabani wong tafaqqaha iku tenanan belajar sapa man fi dinillah kafa huwa hamma. Kafa mongko nyukupi wong man Allah wa hamma ing urusan pentinge man. Dadi nek ngalim tenan mesti urusan iku digampangno Allah. Wis ora usah dimafhum mukhalafah. Ya ora usah dimafhum mukhalafah. Paham ya, jadi ana kiai kok uripe ruwet ya rapati tafaqqaha sajane. Enggak ngerti tafaqqaha tenan mesti kafa huwa hamma. tapi rausah di mafhum uang kok faham tenan agamanya Allah mesti apa wae dicukupi Allah tapi rasa bu mafhum sing ra dicukupi Allah berarti gak pati tafakwa kriminal guys seneng kok sudon be uang apa seneng kok sudon iku mau nom larate ora krono ora ahli fakih diuji pangeran daftar wali faham ya cuma kok ora barbar tapi kira oleh sudon wah oleh sudon mantis sapa nih wong tafakoh ayo belajar fa peman fiti nila kafa mengko nyukupi iman sopo allah allah hamah wae urusan penting iman hamun mana urusan penting urusan sing mari nak rakasil jadi susah mengani wong arab itu bahasa arab itu lucu bahasa arab itu aneh misalnya hamun itu susah mereka kehilangan barang sing pokok lah barang pokok ya jenenge hamun mengani cita-cita nak penting jenis himmah apa himmah tapi nak rakasil jadi humum, jadi susah ya podo himmah kan mudoat Kaya kowe kan cita-citane apal Quran ngalim, barang gak kasil lah biasa-biasa wae. Lha iku Arab nek kowe rusak. Mestine nek cita-cita himmah, aku pengen dadi wong alim. Nek ra kasil umum susah. Jebule ngalim tenang-tenang ae bingung kan sing gawe bahasa iki. Piye? Rata-rata kangkang biasa gak ngalim. alim <laughs> kan. Hitung tahun, orang tahun yang bodoh gak lajai santai. Alasannya bukan kancane akeh, tenang ya. Kalau di konco neng suarang, wah kasih biasa. Tak tahu, gue orang susah ada tuh ngalim, bagus. Wong orang ngalim mayoritas, bagus. santai <laughs> wae kancane akeh bar sik wae ya repot nek diantem kromo ngono ayo wong alim barang alim mayoritas di ora alim berarti pemenang pemilu wong alim tau wong orang alim nah, berarti wong orang alim jumhurun nas oh, mayoritas Lah nek mlebune hati wa man sadda sadda finnar Wah <laughs> repot menang kuwe wong kene kene minoritas ya wong alim minoritas mayoritas mayoritas apa minoritas wong alim lho minoritas apa mayoritas minoritas, padahal nabi pesen anut mayoritas ora anut kuwe berarti <laughs> ya ora maknane hadis ra ngono dul dul ya ya rusak agama mbak antem rusak kok ribet sok kowe barang ribet ben sedunya gue ribet kok tapi sakjane nak wong ku tafaqquh tenan fitinilah kafahu hamahu wa rozaqahu min haitsu la yahtasib Ya rasa ceritanya aku, aku ngalami. Gue semen praktek node, gue bocah bocah hadis. Iku rana tafakku, nak lam ya tafakku. <laughs> Yo jadi terus, no rasa sama aku, pokoknya rasa sama aku. Juga lihat hadis mayoritilah hufi khairon, ifakli hufitin. Uang kok dikerasa anak awa ape? mesti diparingi ngalim. Mafumi nak uang ngalim berarti uang sih dikerasa anak ape? Nak orang ngalim. <laughs> ya serasa terus no rasa buat orang ngono nak orang alim berarti orang diparingi orang diparingi kersane allah wong kuduri doh bek kersane allah <laughs> diputar putar <laughs> sesuai rantuk posisi wah oh. sesuai rantuk posisi oh tak warahi. aku dera bodoh tapi pembela wong bodoh saake wong bodoh ku lorol ngawur rata-rata ya nolongso napa mantap aku mantis apa nih wong tafakuhai belajar sepman fitinilah kafahuwa Mbah Mun fanatik wong alim, ora ono salah Mbah Mun wis oh nemen fanatik. Nanti ada konflik masjid di salah satu daerah. Itu yang satu ahli manajemen tulus, sing sitok wong alim tapi rontok saenake dhewe, rontok ngawur kan. Iku Mbah Mun mutus, wah sing alim iku kudu dilibatno. Wis kelirat dirullah. Iku sing disawang pangeran, Mbah Mun fanatik. Masyur. masuk kulo nu bejo mereka kulo nu buat diri santri santri kulo nu sas sebagai urano salah ya e. mereka salah boleh boleh tiba rumah bangun fanat tuh kan cara alasan bangun masuk akal uang kok dititip ilmu pangeran terus dipilih pangeran salah rak keben cara bangun sanging fanat salah aku gue fanat tapi ngalim tenan dulu terus ngalim amatir amatir semua semua ngalim tenan nah amatir kan saingannya agak wah kak bati kulo kak keren namanya biasa wah ini Bahkan Mbah Mun sanging fanatike wong alim, aku ora tau roh kitabe, tapi beliau berkali-kali nak wil. Ning ngarepku kula krungu depan umum ya bolak-balik, teng ngarepe kula bolak-balik. Fa'alimun bi ilmihi ma la ya'lam mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Was umume kiai iku kan ancaman. Umume nafsiri nafsiriku ora ancaman. Wong alim sing gak nglakoni ilmune iku bahkan disiksa sedurunge penyembah berhala. Iku umume kiai kan nganggep iku ancaman. Paham ya? ancaman ganggu wong alim sing ora ngamal. Nak cara bangun gak? Malah enak ha? urusan nang bar nang bus warga <laughs> jadi bangun. tahu tak bantah maksudnya? Wonder kita, wes tau aku ngomong wes dari kitab dari <laughs> ngomong wes dari kitab dari bar saya. Jadi beliau nafsiri, wadah kan umumnya kiai, kan digonggeng intimidasi wong alim sing iso nglakoni. Atau kapit sing iso nglakoni. Paham ya? Umumnya. Kaya kowe kan ngaji. Diwajibno birrul walidain, ora nyentak wong tuwa. Tapi nek gak nyentak ya ora diwasili. Wong tuamu ya dapet. Agak diancam ngono ya lali. Anak mangan sego lho Pak ne bodho iku mangan watu. Ini ya ora sing nyurati ngono tok. Iki era modern lho Pak. Kok isih 400.000 ora cukup, Pak. Indonesia itu inflasi. Wong tuamu ya padha dene wis ngerti barang-barang naik. Iku nek meseli ya rutin ya gak dinaikno. Di wong tua yo nego blok ya. Dek ne dewi, bok mui lah neng ngerti kan barang-barang naik. Ngono nak masalah yo rutin Di sini sih ya tetep rong atas. Modelnya gak mikir. Mana kudu diulang, be anak itu kudu diulangi. Saya ikut jenengin, tapi nak gue terlalu nyentak wong tua yo orang bisa ngelakoni ilmu mu. Wong biru lali dan itu wajib. Tapi nak di kue ngelakoni tenan wong tuamu terus enak. Milih di. Ayo cara bahmun, ini cara bahmun. malah penak malah penak jarene uga disiksa terus urusan bar ya, tapi umumnya tiang buatan buatan ya wes dah omongan kuis jadi kitab ya tak bantah tapi suatu saat beliau suatu saat menjelaskan ulang lagi ke saya ya ke banyak orang ya tentu saya juga gak pernah ke di rumong ya cuma ke banyak orang beliau alasan ingin sok ben iku wong alim iku sing ra iso nglakoni iku mbek pangeran disiksa ora iso nglakoni dadi fa'il fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan dadi ndhire ndhire iku ora kaya ancaman ya fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan sing penyembah napa bro tapi nak jari riwayat Mbah Mun dan akhirnya saya tahu kemudian tak cek riwayat itu memang ada jadi wong alim sing iso nglakoni terus no hafid sing ora iso nglakoni wis macam-macam lah ngaji sing ora paham semua macam-macam -macam. Mbak pengiran dicelok. Dicelok. Terus disiksa manjen bulet apa? Ning donya apa bulet. Disiksa sedelok. Terus dikeploki mbek wong sing bodho-bodho. Wah, jebule dadi wong alim padha wae lara kabeh. <laughs> Enak dadi wong bodho. Dadi kok penontone bodho-bodho. Seneng. Ana wong alim disiksa seneng. Perkarane iku menawa mangkel nek. Wes. Ning kene bolak-balik dipidato nih kok penak saya eh, pidatone saiki kan. <laughs> Terus pangeran tersinggung. Mergo wong alime iku diguyu-guyu wong. Masyur itu pangeran akhirnya dawa ini lam abdo ilmi aku itu pangeran nganti tak titipi ilmuku itu mergo aku kepengen melas bedek gak mungkin aku nitipi ilmuku ini wong sembarangan nganti tak titipi ilmuku itu perkara ini apa tak kaya rahmat akhirnya dilbuknya suarga mergo biaya-biaya nganti dititipi ilmu itu wis dipilih pangeran kalau orang ngeruang dititipi ilmu ini Nah, cara bangun cerita senok horgonya ku hok cara bangun. Orang mungkin wong kafir kok apal Quran paham ora mungkin. Iku ora wong-wonge sing gedhe-gedhe ngono apa? Gedhe-gedhe. Misale wong nasional anak critakno kon Belanda supaya bisa memahami Islam senok horgonya kon belajar Islam nganti apal Quran apal hadis. Nah, cara bangun keyakinan para ulama itu hok napa? Ya mungkin dia mengkaji Islam dari segi sosiologi apa? nak mursyid itu ngene, kelakuannya santri ngene, kelakuannya kiai ngene, sebagian kiai yang ngerti suwani gula harus meneng. Itu dipelajari, paham apa? Dipelajari. Itu iya, tapi nak nganti apal Quran, apal hadis, paham nggak mungkin. Kau Allah gak bakal ngeletak no nuri, ilmu itu kan nur. Neng gue ngomong sing maksiat. Padahal kafirku akbahu anwa'il maksiat, elek-elek maksiat, jadi kafir. Jelas ya, jadi apa? wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nuru wa hila yuhda li'asi jadi udah gue bangun kuliah jeling tenan jadi ilmu Allah ku nur gak mungkin nuri Allah dititip no wong sing tukang maksiat padahal kufur iku gede-gede nih maksiat padahal seneng harganya iku kafir soal wong kampus-kampus cerita di Amerika tuh banyak orang kafir orientalis tapi hafal Quran, faham Quran itu tidak mungkin. kalau apal dengan makna analisis itu mungkin apa analisis misalnya pola-pola nabi itu seperti ini pola-pola kiai seperti ini senengannya kiai itu ambek santri hubungannya ini santri hubungannya ambek kiai nah, itu kan itu bisa Clifford Gert bisa misalnya hubungannya santri dengan kiai itu kultus kiai ambek santri ini senengannya ngongkon misalnya terus santri bahannya nak mondok itu rokokan nah itu peneliti kafe iso Wah, utang ya, sing bayar, nasi ngurah. Dan aku ragu tuh santri, wong sak dunia yang utang ya, nasi nyaro, nasi ngurah. Ngono kok apa? Paham? Ngene kok gawok apa? Oh, santri keinginannya udah kiai apa ya, masih mahasiswa kepingin udah dosen mana mbak omong barang umumnya kok mbak omong no oh, kepingin santri udah mantu mantu orang suka orang santri masih mahasiswa pinter jadi mantu menteri yang itu ngamati ngono kok ngerasa pinter ini barang-barang umum umum aja angker uang nggak iso bedanya ngomong orang nulis kau nulis dicetak uang orang ngono tuh kan gampang kadang-kadang kita ini nganggap ilmu yang lazim dianggap ilmu itu semari goblok ya itu barang lazim tapi kita nganggap suatu yang ilmu yang luar nah ketika senok harganya menulis itu terus jadi panduannya Belanda akhirnya Belanda sebagian kiai tiga mainan masjid tentu mereka ngasih masjid kan bukan niat tempat ibadah di mainan kan ngerti gak mainan kiai naik tiga masjid pemerintah Belanda itu nggak kiai kiai itu masjid naik ngurusi masjid lupa jihad lupa ngelawan nak bendanda itu penjajah Kiye-kiye terus seneng nglondhe ku apik jute kiye-kiye yo digawekno masjid. Lane alun-alun dadi. Ya tentu Belanda niate kan mainan ora niat hormat masjid. Paham ya, Pak? Sing bagi Belanda itu, Paham ya? Lah kiye sebagian sing gak alifek ke nganggep iku pemerintah Belanda ku apik dia Belanda mergo ngekei. Ya, baru era kiye-kiye ngalim nganggep tetap harus dilawan Belanda termasuk fatwa Mbah Hasyim dadi resolusi napa jihad. Ya. paham ya lah kayak kayak lah itu mungkin kalau memahami seperti itu mungkin jadi misalnya mereka neliti kiai orang yang ngurusi agama orientasi misalnya masjid yang berkeimajin masjid lah semua persis kalau zaman orang munafik memahami sahabat gampang ngalih no perhatian sahabat iya cara gawe masjid nak jadi sitok neng gue masjid e kanjeng nabi neng kayak ini orang tersedot ke Muhammad terus mereka masjidnya e tunggal lah saya ini sahabat kan dari berbagai daerah gak no masjid tangke nih ben ora semuanya sowan Muhammad. Nak sowan Muhammad terus kok pinter. Nak pinter kok imane kuat. Lah piye supaya ngaleno perhatian digekno klub ora gelem sahabat gak seneng klub. Digekno dangdutan ora gelem. Gawekno masjid. Lah tentu munafik ge masjid iki jenenge apa? Ya masjid mainan kan. Lamun wong ku ngaji dul dul sowan maca buku, buku kadang dikaram orang yang tidak seperti kita. Terus, banyak orang kafir yang hafal Quran gak seneng gurugulnya. Banyak di Belanda itu di Mekjil orang kafir tapi faham Quran itu keliru kalau mak faham dengan arti sosiologi mungkin apa tapi nak faham dengan arti kasof singgoy faham itu lahir mungkin Quran itu balua ayatum bayinatun fi sudurilladzina utul ilmu raiso tetep kudu wong sing wong kowe sing mondok pitung tahun ngaji jalan ngalung ridul ora mesti faham kok kono nyembah salib apa paham bangune malaikat bagian ilmu salah alamat kok <laughs> Mestine iki malah GR. Podho-podho paham aku. Mondok 8 tahun ayo kurang apa. <laughs> Iku 8 tahun ning kene tok sedurunge mondok, Ayo. Kowe kudu protes. Ternyata <laughs> nek ora paham. Lah iya wong aku ora paham mene wong kabar. <laughs> Kowe kudu wani mene ngono. Aku ora paham mene wong kabar. Kowe kudu muni ngono. Wis wong ra ngandel lah omongno. Wong ngandel ora biasa ra didel wong tenan. Wong biasa ra didel wong ora didel wong kok ora biasa wa ya bu nang kok nak wong ra ya, selama ini kan gua gua serang ngandel bu ya biasa wa ya bu biasa ini ini kula yang betul dari bah Mun gua setuju senang harganya memang disuruh belajar di Mekah ya. tapi menurut saya yang difahami itu sosiologinya bah kalau sosiologi kan ya sama kita bisa memahami sosiologi Vatikan misalnya kamu udah ahli Vatikan lah kan ngerti bahwa paus diberi otoritas gini kenapa Vatikan tertib karena aturannya jelas paus digaji petugasnya ini ini karena sama mereka juga tahu kiai senengannya masjid ben supaya rapati beruntak gawe no masjid supaya kita kesane pro mereka itu kan bisa dipelajari apa bisa dipelajari, tapi nak terus paham Quran iddah itu empat bulan sepuluh hari tapi nak hamil watul hamil ya serang arah bu bedek irang arah ya iso ya cuma mangkelku itu kue ora ya sopisan. Tapi lha lele Islam kan ikut. Wah, <laughs> ngenyek wong kafir ra iso dibeli kene Islam yo. Ora iso entuk aku. Ide wong mati piro? Tinggal mati sing lanang. Ide apa tak kok. <laughs> Uto jawab tapi sari sitotok 4 bulan 10 hari. Lah anak hamil. Mbah yo sik tak sinau neh. <laughs> Ya lah yo, dadi kayak kudu nek cara dhewe Mbak Mun ora mungkin wong dititipi ilmu pangeran kemudian disiksa. Ya mau nak cara ya aku cek eling betul. Alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Iku cara bangun malah penak jare apa? <laughs> Malah penak. Saya pertama kali dengar dil itu aneh. Karena umume ulama, umume kiai lah terutama teng Indonesia lafat iku tobet iku dinggo neror, dinggo medek-medekno wong alim sing ora iso nglakoni. Iku saking eleke sampai disiksa sedurunge penyembah berhala kan ono rata-rata kan dinggo Gue meten-meten ini cari bangun malah malah penak cari apa? Nang bar apa? dan eh, bapak nak gambar malah ini penyebab berhala itu didelik no so ngalem dihisap dhewe anak ben rapati cari bangun jadi dewi bapak itu dihisap dhewe ya sing delok ya ana sebagian tapi wong bodho-bodho maksudnya orang wong kafe didelikno lah wah muga-muga ngono tenan dadi ya <laughs> ini kok enak tenan kok ketemu ning swarga wis gak ada masalah. Nah, misalnya akhirnya bus warga terus ketemu, waduh, wingi jadi disekso. <laughs> Ribet kan? Apa? Ora malah cocokan jadi anak sing Suwargo, tapi anak no, mau Wingi kula lihat. Kan? Wah, seribet ribet. Malah nek iso ora usah lewat proses-proses nih ora usah. Ya jadi ono fanatik kula fanatik wong alim bang ya tentu banyak yang ulama seperti itu tapi kan saya tidak berhak menceritakan karena kita butuh sanat mutasil nah. karena sanat mutasil saya ke Mbah Mun ya saya hanya punya sanat itu atas nama Mbah Mun artinya gini kadang-kadang wong bantah ya itu Kiai Lio ya pendapatnya gitu guys tapi kan saya tidak punya hak mensanatkan paham ya karena saya tidak dengar atau tidak melihat lang langsung ini kan urusan sanat apa tuh kali kok ini coro mau mau cek ikhfa gini ya itu sebenarnya keliru secara sanat artinya gini kalau sesuatu benar menurut tajwid ya coro barwani, coro bangunawir, coro badola karena ilmunya sama, sama-sama dengan kiroah asin. Cuma orang ini harus ngomong coro barwani karena sanatnya beliau lewat barwani, Bang Paham ya? Jadi wong kudu iso bedakno disebut itu min haitsus sanat, apa? Tapi min haitsul ilm ya sama. Misalnya mangkola diwaca ikhfa ya cara Mbak Arwani, cara Mbak Munawir, cara Mbak Salim, cara kue kabel lah yang menunggu jenenge ikhfa. Cuma muni cara kan gak ngangkat. Bukalnya minum, cara bangun, ngaji, sementing belajar sergap Sakjane kue lah yang ngerti, nak ngaji kudu sergap Tapi misalnya, diomong no cara kue kan gak ngangkat Saya ngandel itu Sopo Tapi meskipun dawe bangun, sebetulnya itu gak hanya dawe bangun Semua orang sepakat, nak pengen ngalim ya sergap Manjadah apa? Wajadah Nah itu bedanya sanat, makanya kue kudu roh ngaji-ngaji seperti ini disebut itu bukan dalilul ahad bukan berarti riwayatnya ahadi atau personal tapi itu urusan sanad, apa urusan sanad. ya itu keyakinannya Mbah Mun itu fa'alimun mau beneran malah cara Mbah Mun itu beneran sik, terus urusan bar ya syukur-syukur mau neng ruang khusus wah nak nganti ruangnya terbuka terus wong goblok sing roh kue disiksa ketemu neng Walah perkara. Lho Mbah kok menteng mriki? Lah piye nek jeng wingi kula jenengan disiksa bareng kula. Potone <laughs> sparko cecok kan. Tapi ojo kondo-kondo wong jeng. <laughs> Kan ribet. Ayo ke sopir lho. Kowe kan hafid disiksa. Disiksa bareng wong sing maca Qur'ane ra iso. Lho, hafid cek. Mana biasa semaan dibeli di Hafid itu. Baru kalau ketemu di suaraku. lho Mbah jenengan begitu Masa nih warga cek bisik bisik, tuh kodo do ribet, ribet gak? Ribet. Mulanya nak iso rau usah ngalami ngono ngono itu rau usah, yo, cekuman yo, nak iso langsung langsung wae yo, boh. Mungkin buora ya roh, ya mau kepinginan yo, mau coba coba kepingin yo sing, sing langsung, soal fakta ya boh, ya mau kepingin yo, no, yo. Kala Abu Umar bin Abdul Bar Dukira Muhammad bin Al-Dakaro Nyebut Muhammad bin Al-Waqidi Anak Abu Hanifah bin Sunalik Wa Abdul bin Jaza Al-Zabidi Wa qauluhu Muhammad bin Sa'ad Al-Waqidi al Katibul Waqidi Ini hebatnya Sayyid Muhammad Sebenarnya itu bukan Waqidi sendiri Tapi Katibul Waqidi Sekretarisnya Bukan Waqidi sen Wa amal Waqidi Fa Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi Ini Aula Allahu Badron ada yang terputus Jadi sebetulnya ini kan Wau kan ditulis eh, Muhammad bin Sa'ad Al-Waqidi Nah, padahal sajane Al-Waqidi jenenge Muhammad bin Umar bin Waqid, mau buat sito. Ya Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi. Wa alahu katibul Waqid, wala alahu badr. Wal aslu Muhammad bin Sa'atani Waqidi. Wa qala Syekh Sulaiman Rasul dari Tarikhil Azhar jeneng tiang Rasad innahu adruka wahidan wa isrina sahabian. Tapi cara Sulaiman Rasad iku Abu Hanifah memang metui pinten selikur sahabat. Tapi mau rawa antis atin minhum. dari dua satu sahabat yang ketemu beliau beliau mau sempat ngaji be antis atin minhum badali kafi udah. tapi dawuh itu ya sesuai udah sing diyakini Sulaiman Rasul maksudnya ndak ndak segampang itu apa uh, meyakini seper, meyakini seperti itu gak mana ini loh kaya orang setelah generasimu misalnya nawong kultus sampean karena sampean gue urip ning zaman Mbah Mun mungkin orang dengan gegampang muni tahu ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Mun tapi bagi tokoh yang menangi bamun kan tahu betul kalau sama nggak pernah ngaji bamun itu. Tapi nanti orang man bakdaka lah si kotin ya eh, era cucu ne cucu kue. Itu kan terus cerita tentang kue berlebihan kan. Pemenang nak pas kolmu kan terus. Wan dipuji bucin mbah kono unik-unik ini. Nah tapi kan iku ini kan Said Muhammad wong alim maksudnya itu harus diperdebatkan posisi Abu Hanifah. Meskipun jari wong lagi aja maatan minas Sahabat so, bertanya laki ya zamanahum atau laki ya ahadan minhum ma'al istifadah ma'at talaki ya, tapi aku khasih wong alim itu urusannya Syed Muhammad yang beliau wong alim ahli hadis nah segini-gini ini sebuah al-fatihah hmm, khususnya di Abi Hanifah wah al-fatihah nafa'an Allah barokatim wa'adana alim barokatim al-fatihah ah kok diteliti barangnya sumpek malah wah Aku lah saya Sulaiman berkol cahil lakin wakof tu tapi ni sopeng sini. kandek fi fahrasati Sayyidi Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Fasil Musammah bil Minahil Badiyah ala riwayati min Tariq bin Najjar an Hanifah an Anas bin Malik hadisa Tolakul ilmi faridotun ala kulli muslim utawi golek ilmu faridatun keharusan ala kulli muslim alam warahmatullahi